Anak ku tak ada mu tak guna hidup bayar wajahmu sekena duduk Halo. ku tak ada mu tak guna trường bà vé qua trăm hồ sơ trên ရင်စီရဝဲ capo yeah. ស្រែក